Pisis Nandi Boneiro, nós temos um dia mais de Bo Studio Baxi. Abre comigo? Maurício Martinez. Maurício Martinez, que nós vamos conversar com um pouquinho sobre o mundo de bike life. Conta-nos ah, um pouquinho de o mundo de bike life. Um, well, tudo coisa começar com meu bicycle. Assim, eu comecei ah, a... Um, yeah, eu estava a X Games, que sei, na OPI. Anto, enang me ay motivação usa pa mane hasi algo más con mi bicycle, no discorre ah. off hop so. Anto ese motivame con me a começar a practicar. casa um dia Casa? Sí. En futuro, sim Com muito bem? Seguro, seguro. Ah, okay. Menino bem aquele bike life, sim, é. sim, quando nós. Sim, então enana me a seguir desorear me mesmo em tricky que sei, né? Uhum. Anto depois Dori bicycle me adaptava ne quata me, a bira um rota, um tiki mais fácil, mas um tem é parte de bicycle dava. Se se, se casa, que dia lobo que casa? Se me casa, lobo me que casa. Riva um dia cinco de mei. Interessante, Dicon. So, minha mamãe está assim, aí fecha aí. Uau! Então, ele porque manter tudo como um aniversário hoje. Um aniversário. Ok, então, você pensa de divorciar hoje? Não. Ori si buka sa bunta ka sa kemi ta divorciar. Ah, eu eu pensa bi. A o menino bem bem bicycle. Essa ajudava para poder entrar no mundo de matrimônio? Um, ah, well, sim. Sim? Sim. Wow. Passou eta um focus que um mês que da eta um commitment. Ando si bukita bu commitment eta vai mal. Ya yeah, você understand bu tinha bike life, bu matrimônio se que bom. Sim. Eta quer. Entonces, tinha espaço para divórcio. Se não quita me bais que me quatro? Sim. Portar. Que estão a pensar mesmo em costume. Bueno, vai corso como coi bicycle, não, quatro, não? Isso aqui está para ter quatro. Bicycle também. Bicycle também. Sim. O que está para ter reação de ele na na na? Después del show no estaba tan manera, es aquí estaba nunca visto, que me está algo diferente con lo cual lanzaba normalmente. Ah, ok, ok, ¿por qué casa no cortaba ahora? Mm, no, la bora bora según ¿A ¿Quién va a ir con A mí se tiene público para casa, ¿toch? Of sí? Para la familia, no. ¿Por ah, qué video? ¿Qué No, son de público, ¿toch? am, dankie toeres nanka sinto no sa a studio bashi like nos página like like e share cos usa meu telefone rápido